वैद्य समीक्षा सुबोधनोरीकर आयुर्वेद व्यासपीठ रायगड शाखा पनवेल सदस्य सर्वप्रथम आपल्या सर्वांना आजच्या सहाव्या जागतिक योग दिनानिमित्त शुभेच्छा आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे की आपण कोविड नाईन्टीन या जागतिक महामारीच्या कालावधीतून जात आहोत या कालावधीमध्ये आपले क्षमत्व टिकवणे हे खूप महत्वाचे आहे आयुष मंत्रालयाने आयुर्वेदाच्या मार्फत चवनप्राश खाणे आयुष काढा पिणे हळदीने दूध पिणे अशा काही सूचनांचे आपल्याला मार्गदर्शन केलेले आहे अजूनही आपण व्याधिक्षात्मक टिकवण्यासाठी काय करू शकतो तर योगशास्त्राचा आपण अभ्यास करून योगाविषयी माहिती घेऊन आपले व्याधिक्षमत्व टिकवू शकतो कार्यासाठी तत्पर असलेली आयुर्वेद व्यासपीठ यावेळेला आपल्यासोबत श्री दूध पापेश्वर संचालित institute of Yoga and Ayurveda आणि आरोग्य सेवा समिती पनवेल यांच्यामार्फत आपल्याला योगशास्त्राविषयी काही मार्गदर्शन करत आहे बघा योग हे एक शास्त्र आहे त्याचे स्वतःचे एक विशिष्ट नियम आहेत आणि जर त्याचा आपण त्या पद्धतीने अवलंब केला तर आपल्याला निश्चितच आपल्या शरीराचे व्याधीक्षमत्व टिकवण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो यासाठी आपण या संस्थेला इथे आमंत्रित केलेले आहे त्यांच्या ऑडिओ व्हिज्युअल क्लिपिंगमधून आपल्याला योग कसा करावा त्याचे नियम काय आहे त्याच्याविषयी सूचना ह्या ते आपल्याला त्यातले मार्गदर्शक आपल्याला देणार आहेत यासाठी सर्वप्रथम ही एकतीस वर्ष प्रदीर्घ अनुभवित असलेले संस्थेचे संस्थापक श्री पु ल भारद्वाज सर या संस्थेचे केंद्र प्रमुख श्री फडके सर या संस्थेचे अध्यक्ष श्री जोशी सर उपाध्यक्ष श्री जाधव सर त्याचे कार्यकारी श्री देशमुख सर आणि आपल्याला जे आज योगाचे प्रात्यक्षिक करून दाखवणार आहेत ते श्री देशमुख सर आणि सौ संदीपा देशमुख यांचे सर्वप्रथम मी आभार मानते आणि त्यांना विनंती करते की त्यांनी आजच्या या कोविड नाईन्टीनच्या संदर्भामध्ये जे आपले मानसिक स्वास्थ्य हरवत आहे जे आपले व्याधीक्षमत्व मिळवण्यासाठी आपण जी धडपड करत आहोत त्यामध्ये योग आपला कसा उपयोग पडू शकतो योगाचा आपल्याला यामध्ये कसा उपयोग करून घेता येतो याबद्दल आपले मार्गदर्शन करावे मी पुन्हा एकदा आयुर्वेद व्यासपीठातर्फे institute of Yoga and Ayurveda and आरोग्य सेवा समिती पनवेलच्या सर्व सदस्यांचे मनापासून आभार मानते धन्यवाद नमस्कार institute of Yoga and Ayurveda Shri limited संचालित व आरोग्य सेवा समितीतर्फे मी सूर्यकांत दत्तात्रय फडके योग केंद्र प्रमुख आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतो भारत सरकारने कोविड नाईन्टीन ह्या विषयासंदर्भामध्ये आयुर्वेद व योगाभ्यासासंदर्भात काही गाईडलाईन प्रस्तुत केलेले आहेत त्या संदर्भातील योगाभ्यास प्राणायाम आणि योगिक क्रिया यांच्याबद्दल काही प्रात्यक्षिकं आपण बघणार आहोत तत्पूर्वी पनवेलमधील आरोग्य सेवा समितीच्या कार्याचा थोडा मी आढावा घेणार आहे आरोग्य सेवा समितीतर्फे पनवेल परिसरामध्ये नियमितपणे दहा योगाभ्यासाचे वर्ग आणि तीन सूर्यनमस्काराचे वर्ग आयोजित केले जातात या व्यतिरिक्त योगाभ्यासाचे व शरीर स्वास्थ्य चांगलं ठेवण्याकरता काही व्याख्यानं आणि शिबिरं देखील आपण आयोजित करत असतो सूर्यनमस्काराचा प्रचार करण्याच्या दृष्टीने संस्थेने एक महाशिबिर आयोजित केलं होतं त्या शिबिराकरता पनवेल परिसरातील पस पंचवीस शाळांमध्ये जाऊन आपण तिथल्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिलं आणि त्याच्यानंतर हे महाशिबिर आयोजित केलं त्यामध्ये चार हजार पाचशे विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता अतिशय चांगल्या प्रकारे हा कार्यक्रम संस्थेने आयोजित केला होता त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने उपयुक्त असं रायगड जिल्ह्यामधील एकशे तीस शाळांमध्ये आपण जाऊन सूर्यनमस्कार आणि योगाभ्यास या संदर्भामध्ये प्रात्यक्षिकासह व्याख्यानं आपण आयोजित केली आणि त्याद्वारे त्याची उपयुक्तता विद्यार्थ्यांना पटवून दिली तसंच आपण जागतिक योग दिन आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे भारत सरकारच्या प्रयत्नामुळे दोन हजार पंधरा साली एकवीस जून हे जागतिक योग दिन म्हणून संबंध जगाने त्याला मान्यता दिली आणि महत्त्वाचं म्हणजे दोन हजार पंधरा एकवीस जून दोन हजार पंधरा रोजी आरोग्य सेवा समितीला भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने रायगडचं प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी सोपवली आणि संबंध रायगड जिल्ह्यामध्ये योगाभ्यासाचा प्रचार करून अतिशय चांगल्या प्रकारे हा आपण कार्यक्रम आयोजित केला होता रक्तदान शिबिर देखील आपण आयोजित करीत असतो घरोघरी योगाभ्यासाचा प्रचार व्हावा या दृष्टीने संस्थेने योगसता हे मासिक गेले पंधरा वर्ष प्रकाशित करीत आहे त्या मासिकामध्ये योगाभ्यास शरीर स्वास्थ्य आयुर्वेद आणि काही आध्यात्मिक अनेक मा मान्यवरांचे लेख आपण प्रस्तुत करत असतो जेणेकरून याचा प्रचार व्हावा आणि घरोघरी योगाभ्यास केला जावा हा त्यामागचा उद्देश आहे आपल्या संस्थेने निकेतन श्री सदाशिवराम निंबाळकर संचालित किंवा त्यांच्या स्वयोगाने स्थापन झालेल्या योगचा आपण अंगीकार केलेला आहे म्हणजे योगविद्या निकेतनला आपण मातृसंस्था म्हणून मान्यता दिलेली आहे आपल्या संस्थेचे संस्थापक माननीय श्री पुरुषोत्तम लक्ष्मण भारद्वाज यांना योगविद्या निकेतनने दोन हजार तेरा रोजी योग जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित केलेला आहे आणि संस्था देखील श्री भारद्वाज सरांचा वाढदिवस आपण सात मार्च रोजी कृतज्ञता दिन म्हणून साजरा करतो आणि त्या दिवशी आपण रक्तदान शिबिर आयोजित करून त्यांचा वाढदिवस आपण साजरा करत असतो अशा प्रकारे ह्या संस्थेचं कार्य पनवेल कांदा कॉलनी आणि नवीन पनवेलमध्ये सुरू आहे आता आपण योगिक क्रिया योगाभ्यास आणि प्राणायाम याची प्रात्यक्षिकं सर भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने कोविड नाईन्टीनवर मात करण्यासाठी योगाभ्यासाची जी गाईडलाईन दिलेली आहे त्यातील काही प्रकार आता आपण इथे बघणार आहोत की ज्यामध्ये शरीर अंतर्गत शुद्धिक्रिया काही योगासनं प्राणायाम आणि निद्रा याचा समावेश करण्यात आलेला आहे प्रथम आपण जे बघणार आहोत त्या शरीर अंतर्गत शुद्धिक्रिया श्वसनाशी संबंधित असलेल्या या क्रिया आपण बघणार आहोत त्या क्रियांना आपण बोलणार आहोत जलनेती आणि रबर नेती जलनेतीसाठी हे पात्र मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे त्याचा वापर करून आपण जलनेती करणार आहोत त्याचप्रमाणे तोच शोषण मार्ग शुद्ध करण्यासाठी हे रबर सुद्धा मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे त्याचा वापर करून आपण रबर नीती करणार आहोत या दोन्ही क्रिया करण्यासाठी किंवा एकंदर योगी क्रिया करण्यासाठी इथे जे पाणी वापरलं जाणार आहे ते आपल्या शरीराच्या तापमाना एवढं गरम असणार आहे आणि मिठाचा काही अंश या पाण्यामध्ये टाकलेला असणार आहे तर आपण ह्या दोन्ही क्रिया आता पाहूया आता आपण जलनीती बघूया उजव्या नंतर आता डाव्या नागपुडीने झाल्यानंतर श्वसनात राहिलेलं पाणी बाहेर काढणं अतिशय आवश्यक आहे पण आपण काही स्ट्रोक्स कपालपीचे बघणार की ज्यामुळे पाण्याचा अंश बाहेर पडेल जो श्वसन मार्ग आपण पाण्याने शुद्ध केला किंवा स्वच्छ केला तोच मार्ग आपण आता रबराने स्वच्छ करणार आहोत या रबराचा वापर करून आपण रबर नीती करणार आहोत सुरुवात करते उजव्या नागपुडीतून verdad, en la साधारण तीन ते चार वेळा माइंड फ्रिक्शन झाल्यानंतर बाहेर काढलेला आता आपण बघणार आहोत कपालभाती क्रिया या क्रियेच्या नियमित सरावाप्रमाण सरावाने आपल्या चेहऱ्यावर एक प्रकारचं तेज येतं म्हणून या क्रियेला कपालभाती असं म्हटलेलं आहे त्याचप्रमाणे श्वसनाच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाची अशी क्रिया आहे आपण प्रथम बघूया पद्मासनात बसायचे आपल्याला जर पद्मासनात बसता येत नसेल तर अर्ध पद्मासनात बसायचं किंवा मांडी घालून बसलं तरी चालेल परंतु या क्रियेमध्ये आपल्या पाठीचा कणा स्थिर असणे आवश्यक आहे आपण प्रथम आता ही क्रिया बघूया पाठीचा कणा सरळ दोन्ही हात गुडघ्यांना पकडलेल्या स्थितीत याला द्रोणमुद्रा असं म्हणतात डोळे उघडे आहेत श्वास नॉर्मल चालू आहे डोळे मिटायचेत खोल श्वास घ्यायचा आहे खांदे छाती वर उचलले जातील आता खांदे छाती तसेच स्थिर ठेवायचे आहेत आणि पोट ढिलं करायचं स्ट्रोक द्यायला सुरुवात एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा सावकाश डोळे उघडायचे छाती खांदे पूर्वस्थितीत पद्मासनातून बाहेर यायचे आरामात बसायचे आपण ही क्रिया बघताना लक्षात आलं असेल की उदर श्वसन किंवा स्ट्रोक्स देताना पोटाचं आकुंचन होऊन हवा बाहेर फेकली जाते जर आपल्याला पोटात तीव्र वेदना असतील किंवा सर्दीमुळे नापुड्या चोंदलेल्या असतील तर या क्रियेचा सराव टाळायचा आहे मी मगाशी सांगितलं या क्रियेच्या नियमित सरावामुळे चेहऱ्यावर एक प्रकारचे तेज येते म्हणून या क्रियेला कपालभाती किंवा फोरहेड ब्राईटनर असे म्हणतात वारंवार होणाऱ्या कार्यगत कार्यगत सर्दी पडसळ्यावर ही शुद्धिक्रिया रामबाण उपाय आहे आता आपण कपालभाती बघितली त्याच्या आधी जलनीती आणि रबरनीती ही क्रिया बघितली जलनीती आणि रबरनीती करताना आपल्या नाकातून जर रक्त वाहत असेल किंवा कानाला संसर्ग झाला असेल किंवा नुकतंच नाकान घशाचं ऑपरेशन केलं असेल तर या क्रियांचं सर्व आपल्याला टाळायचं आहे योगी क्रियांच्या अभ्यासानंतर आता आपण काही योगासनं बघणार आहोत त्यातील पहिलं आसन आहे वज्रासन वज्रासनासाठी दोन्ही पाय एकत्र हात शरीराजवळ मान सरळ सावकाश उजवा पाय गुडघ्यात उभा दुमडून नितंबा खाली घ्यायचा आहे त्याचप्रमाणे डावा पाय डाव्या हाताचा आधार घेऊन नितंबा खाली घ्यायचा आहे दोन्ही गुडघे एकमेकांना स्पर्श केलेल्या स्थितीत पाठीमागे पायाचे अंगठे एकमेकांना एकमेकांना स्पर्श केलेल्या स्थितीत दोन्ही हात हळूहळू मांडीवरून गुडघ्याकडे घ्यायचेत मान सरळ आहे डोळे मिटायचेत आणि प्राणधारणा करायचे प्राणधारणा म्हणजे इथे आपल्याला श्वास मोजायचे आपण श्वास घेतो प्रश्वास सोडतो एक असा आपल्याला श्वास मोजायचे या आसनाची स्थिती फिक्स आहे म्हणजे कठीण आहे म्हणजे वज्रासारखं कठीण असं हे आसन ज्याची स्थिती तशी आहे त्याचप्रमाणे वज्राच वज्राचा दुसराही अर्थ आपले जननेंद्रिय या आसनाच्या दीर्घ सरावामुळे आपले जननेंद्रियाचे आरोग्य व्यवस्थित राहते म्हणून याला वज्रासनाचे म्हटलेले आहे घोट्यामध्ये अतिशय वेदना होत असतील तर या आसनाचा सराव टाळायचा सावकाश डोळे उघडायचे दोन्ही हात शरीराजवळ घ्यायचेत आणि आसनातून बाहेर यायचे पुढील आसन आहे भद्रासन संस्कृत शब्द भद्र म्हणजे सज्जनता किंवा शालीनता हे आसन गुडघे जास्त प्रमाणात दुखत असतील तर टाळायचे आपण प्रथम बघूया दोन्ही पाय एकत्र सुरुवात करायचे पाय गुडघ्यात दुमडून चवडे तळपा एकमेकांना स्पर्श केलेल्या स्थिती घोट्याला हाताने पकडले ताठ बसलेलो आहोत मान सरळ आहे डोळे मिटायचे आणि श्वास मोजायला सुरुवात करायचे म्हणजेच प्राणधारणा करायचे या आसनात पाठीचा कणा स्थिर राहण्यास मदत होते त्याचप्रमाणे मांडीचे स्नायू किंवा गुडघ्याचे स्नायू बळकट होण्यास मदत होते हे आसन म्हणजे सज्जनतेचे किंवा शालीनतेचे द्योतक आहे म्हणून याला भद्रासन असं नाव दिलेलं आहे सावकाश डोळे उघडायचे आणि आसनातून बाहेर यायचे पुढील आसन आपण बघणार आहोत पर्वतासन त्यासाठी पद्मासनात बसायचे सावकाश दोन्ही हात वर उचलायला सुरुवात करायचे आणि तळहात एकमेकांना स्पर्श करतील अशा रीतीने डोक्याच्या वर घ्यायचे एक प्रकारचा खेच निर्माण करायचे डोळे मिटायचे आणि श्वास मोजायचे म्हणजेच प्राणधारणा करायचे विस्तृत पाया आणि निमुळट होत गेलेलं टोक यामुळे या आसनाला पर्वतासन असे हे नाव दिलेलं आहे उंची वाढण्याच्या वयामध्ये या आसनाचा सराव केल्यास उंची वाढण्यास मदत होते उत्तमांग सुदृढ राहण्यास मदत होते सावकाश डोळे उघडायचे आणि आसनातून बाहेर यायचे पुढील आसन आपण बघणार आहोत सुलभ नौकासन त्यासाठी पाठीवर झोपायचे पाठीवर झोपून झाल्यानंतर छातीवर झोपायचे आणि चेहरा एका दिशेला आहे दोन्ही पाय एकत्र हात शरीराजवळ तळहात आकाशाकडे कपाळ जमिनीवर डाव्या हातात मनगट उजव्या हाताने पकडून ते पाठीच्या खोलगट भागात ठेवायचे कोपर जास्तीत जास्त मागे सावकाश मान ना खानवटी जमिनीला स्पर्श करायचे आणि मान सावकाश वर उचलायचे खांदे थोडे वर उचलले जातील त्याच वेळेला पाय सुद्धा वर उचलायचे म्हणजे एकाच वेळेला आपल्याला पाय आणि मानवर उचलायचे अंतिम स्थितीमध्ये डोळे मिटायचे आसन सोडताना सावकाश डोळे उघडायचे आणि पाय आणि मान हनवटी जमिनीवर कपाळ जमिनीवर हात शरीराजवळ चेहरा एका बाजूला आरामदायक स्थिती पुढील आसन आपण बघणार आहोत उत्तान वक्रासन सावकाश एका कुशीवर वळून पाठीवर झोपायचे पाठीवर झोपून आरामदायक स्थिती म्हणजे दोन्ही पायामध्ये अंतर हात शरीरापासून दूर मान सरळ आहे उत्तान वक्रासन करण्यासाठी दोन्ही पाय एकत्र हात शरीराजवळ मान सरळ आहे दोन्ही हात कोपरा दुमडून डोक्याखाली दोन्ही पाय गुडघ्यामध्ये उभे दुमडायचेत आणि एकाच वेळेला दोन्ही गुडघे उजव्या बाजूला तर मान डाव्या बाजूला घ्यायचे पूर्ण वळून झाल्यानंतर डोळे मिटायचेत आणि प्राणधारणा करायचे म्हणजेच श्वास मोजायचेत श्वास घेतला प्रश्वास सोडला एक असं आपल्याला मोजायचंय साधारण तीन ते पाच श्वास झाल्यानंतर सावकाश डोळे उघडायचे डोळे उघडायचेत आणि आसनातून बाहेर बाहेर यायचे तसंच दुसऱ्या बाजूनी साधारण तीन ते पाच श्वास झाल्यानंतर आसनातून बाहेर यायचंय या आसनामध्ये पाठीच्या कण्याला सुखद पीळ बसतो त्याचप्रमाणे छातीचे सुद्धा काही भाग बरगड्यांचा भाग यांना सुद्धा थोडासा पीळ मिळतो आरामदायक स्थिती यानंतर आपण काही प्राणायामाचे प्रकार बघणार आहोत त्यासाठी सावकाश एका कुशीवर वळून उठून बसायचे आरामदायक स्थिती प्राणायामामध्ये आपण तीन प्रकार बघणार आहोत अनुलोम विलोम उज्जयी आणि भ्रामरी रेचक तर प्रथम आपण अनुलोम विलोम बघणार आहोत पद्मासनात बसायचे आपल्याला जर पद्मासन येत नसेल अर्ध पद्मासन किंवा नुसतं मांडी घालून बसलं तरी चालेल कुठलंही आसन करताना किंवा कुठलाही योगाभ्यास करताना आपल्याला वेदना नसावी आपलं आसन हे सुखकारक असावं पद्मासनात बसलेले आहेत अनुलोम विलोम सुरुवात करण्यासाठी डोळे मिटलेले आहेत सावकाश उजव्या हाताने उजव्या हाताच्या अंगठ्याने उजवी नागपुडी बंद केलेली आहे आणि डाव्या नागपुडीने श्वास आत घ्यायला सुरुवात पूर्ण श्वास घेऊन झाल्यानंतर डावी नागपिडी बंद करायचे आणि उजव्या नागपुडीने प्रश्वास बाहेर सोडायचे पुन्हा एकदा उजव्या नागपुडीनेच श्वास आत घ्यायचा आहे पूर्ण घेऊन झाल्यानंतर उजवी नागपुडी बंद करायचं आहे डाव्या नागपुडीने प्रश्वास बाहेर सोडायचा आहे पुन्हा डाव्या नागपुडीने श्वास आत घ्यायचा आहे पूर्ण घेऊन झाल्यानंतर डावी नागपुडी बंद करायचे आणि उजव्या नागपुडीने प्रश्वास बाहेर सोडायचा आहे डोळे उघडायचे हात गुडघ्याजवळ याला अल्टरनेट ब्रिदिंग म्हणतात आपण उजव्या आणि डाव्या नागपुडीने श्वसन केलेलं आहे याला नाडीशुद्धी प्राणायाम सुद्धा म्हणतात शारीरिक व मानसिक आरोग्य स्वास्थ्य राखण्यासाठी अतिशय उपयोगी असा हा अनुलोम विलोम प्रकार आहे रक्तदाब नियंत्रणात आणण्यासाठी सुद्धा अनुलोम विलोमचा उपयोग आपल्याला होत असतो पुढील प्रकार आपण बघणार आहोत उज्जयी त्यासाठी पद्ममुद्रा उज्जय प्राणायामध्ये आपण श्वास घेणार आहोत काही काळ थांबणार आहोत आणि स्वरग्रंथीचं थोडं आकुंचन करून आपण प्रश्वास बाहेर काढणं सोडणार आहोत म्हणजे श्वास घेताना नॉर्मल श्वास घेणार आहोत फक्त प्रश्वास सोडताना स्वरग्रंथीचं थोडं आकुंचन करून आपण प्रश्वास बाहेर सोडणार आहोत म्हणजे प्रश्वास बाहेर सोडताना साधारण असा आवाज येतो म्हणजे आपण तसा आवाज येतो हे बघितलेलं आहे आता आपण प्रत्यक्ष उज्जयी प्राणायाम बघूया पद्ममुद्रेतच आहोत श्वास घेणं याला पूरक म्हणतोय आणि प्रश्वास सोडतो याला रेचक म्हणतात आपण बघूया डोळे मिटलेले आहेत हळूहळू श्वास घ्यायला सुरुवात करायचे म्हणजे पूरक करायचे पूर्ण श्वास घेतल्यानंतर काही क्षण थांबायचे आणि स्वरग्रंथीचं आकुंचन करायचं म्हणजे पार्शल क्लोजर ऑफ ग्लोटीस करत प्रश्वास सावकाश बाहेर सोडायचंय श्वास घ्यायला जेवढा वेळ लागला तेवढा त्याच्यापेक्षा दुप्पट वेळ प्रश्वास सोडण्यासाठी लागला पाहिजे पुन्हा एकदा करायचंय माझ्या सूचनेशिवाय करा अजून दोन वेळा झाल्यानंतर थांबायचंय उज्जयी प्राणायामानंतर आपण पुढील प्राणायाम बघणार आहोत भ्रामरी रेचक इथे आपल्याला श्वास घ्यायचा आहे आणि प्रश्वास सोडताना भुंगा जसा गुणगुण करतो तसं आवाज करत गुंजन करत प्रश्वास बाहेर सोडायचे फक्त या गुंजनामध्ये एक तालबद्धता पाहिजे म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा अडथळा नसावा आपण हे बघूया पद्ममुद्रेतच आहोत सर्व डोळे मिटायचेत पूरक म्हणजे श्वास घ्यायचा रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक सावकाश डोळे उघडायचे पद्मासन सोडायचे आरामात बसायचे आत्ता जे आपण भ्रामरी प्राणायाम बघितलं मानसिक स्वास्थ्यासाठी अतिशय उपयोगी असा हा प्राणायाम प्रकार आहे श्वसनाचे कोणतेही दोष असल्यास आपल्याला या प्राणायामांचा सराव टाळायचा आहे किंवा योग्य मार्गदर्शनाखाली यांचा सराव करायचा आहे आता आपण पुढील आसन बघणार आहोत त्याला निद्रा असे म्हणतात आपण बघूया पाठीवर झोपायचं आहे या आसनाला अजूनही नावे प्रचलित आहेत म्हणजेच शवासन किंवा चैतन्यासन असं सुद्धा या आसनाला म्हटलेलं आहे या आसनाच्या सर्वामुळे एक प्रकारचं चैतन्य आपल्यामध्ये निर्माण होतं म्हणून याला चैतन्यासन असं नाव दिलेलं आहे आपण बघतोय पाठीवर झोपलेलो आहोत मान सरळ आहे हात शरीरापासून दूर बोट सेमी क्लोज आहेत पायामध्ये अंतर आहे डोळे मिटलेले आहेत आता केवळ आपल्याला इच्छाशक्ती आणि कल्पनाशक्तीच्या जोरावर शरीराचा प्रत्येक अवयव शिथिल करायचं आहे म्हणजे आपलं लक्ष सुरुवातीला उजव्या पायाकडे घ्यायचं आहे उजव्या पायाचा अंगठा बोटे तळपाय टाच घोटा पोटरी गुडघा मांडी पायाचा सांधा जे केवळ मनाने कल्पनाशक्ती इच्छाशक्तीच्या जोरावर आपल्याला हे अवयव शिथिल करायचे तसंच डावा पाय त्याचप्रमाणे उजवा हात अंगठा बोटे तळहात मनगट कोपर दंड खांदा तसंच डावा हात आपले दोन्ही हात आणि दोन्ही पाय पूर्ण ढिले झालेले आहेत आता पोटाच्या स्नायूंकडे लक्ष द्यायचे श्वास घेताना प्रश्वास सोडताना पोटाची संथ हालचाल चालू आहे बाकीचे स्नायू शिथिल करायचे छातीचे स्नायू शिथिल करायचे पाठीचे स्नायू शिथिल करायचे म्हणजे आपलं धड पूर्ण ढिलं झालेलं आहे आपली मान सरळ आहे आता चेहऱ्याचे स्नायू शिथिल करायचेत हनवटी ओठ मिटलेले आहेत नाक काल कान डोळ्याच्या भुवया पापण्या बुबुळं कपाळ डोक्याचा मागचा भाग म्हणजे आपला मेंदू तुमचं संपूर्ण शरीर ढिलं झालेलं आहे फक्त श्वास घेताना प्रश्वास सोडताना पोटाची संथ हालचाल चालू आहे प्राणधारणा करायचे म्हणजेच श्वास मोजायचे आपण श्वास घेतला प्रश्वास सोडला एक असं मोजायचंय मोजताना चुकल्यासारखं वाटलं आकडे चुकल्यासारखे वाटले तर पुन्हा एक पासून सुरुवात करायचे या आसनामध्ये डोळे अजिबात उघडायचे नाहीत चैतन्यासन किंवा योग निद्रा म्हणजे झोप नव्हे हे लक्षात ठेवायचे आणि मी पुढील सूचना देईन तोपर्यंत श्वास मोजणं चालूच ठेवायचंय चैतन्यसन सोडताना आपण शरीराची जाणीव करून घ्यायचे त्यासाठी हातापायची बोटे किंचित हलवायचेत वातावरणाची जाणीव करून घेण्यासाठी डोळे उघडायचेत पुन्हा बंद करायचेत असं दोन ते तीन वेळा करायचं डावा हात कोपरा दुमडून डोक्याखाली खाली आहे उजवा पाय गुडघ्यात दुमडून डाव्या कुशीवर वळायचं काही क्षण असंच थांबायचंय आणि उजव्या हाताचा आधार घेऊन सावकाश उठून बसायचंय या आसनाच्या नियमित सरावामुळे एक प्रकारचं चैतन्य आपल्या शरीरामध्ये निर्माण होतं कुठल्याही प्रकारचे विचार आपल्या मनात येत नाहीत आपलं मन स्थिर राहण्यास मदत होते आणि आत्ताची जी सद्यस्थिती आहे कोविड नाईन्टीनची की ज्याच्यात आपल्याला मनस्वास्थ्य ठेवणं आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे आपल्याला श्वसन क्षमता मेंटेन करणं सुद्धा आवश्यक आहे तसंच आपली प्रतिकारक क्षमता वाढणे आवश्यक आहे आत्ता जो आपण एकंदर अभ्यासक्रम बघितला त्यामध्ये काही थोड्या का प्रमाणात होईना परंतु आपण श्वसनाच्या दृष्टीने त्याचप्रमाणे आपलं मानसिक स्वास्थ्य चांगलं ठेवण्याच्या दृष्टीने आपली प्रतिकार क्षमता वाढण्याच्या दृष्टीने काही प्रकार केलेले आहे त्याचा निश्चितच आपल्याला उपयोग होणार आहे फक्त आपल्याला एक लक्षात ठेवायचे योगाभ्यास हा आपल्या मार्गदर्शनुसार मार्गदर्शनानुसार होणे आवश्यक आहे म्हणजे योग्य योग शिक्षकाचे मार्गदर्शन आपल्याला योगाभ्यास करण्यासाठी आवश्यक आहे कुठल्याही प्रकारची शारीरिक व्याधी असेल तर योगासनांचा सर्व आपल्याला टाळायचं हे आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायचं धन्यवाद